<laughs> sitaki sitaki mi nimekosa nini nimeshasema kwamba mi kosa langu sijafanya chochote mimi sijafanya chochote kivunguli, niache na maisha yangu, toka hapa. Sitaki. Ni mazito sana. Hiyo ni video ambayo ameshare Mbaluti akiwa amejifungia chumbani akilia kilio cha mbwa mwitu baada ya kuchezea kichapo kirefu sana kutoka kwa mumewe davel mwanaume ambaye ametoka naye mbali sana. Tunaweza kusema hivyo, wamepitia mengi pamoja na wamepitia magumu mengi sana pamoja, lakini mara zote wamekuwa very strong na wameshindwa vikwazo mara zote, lakini pia tofauti na hivyo, walishawahi kuachana na hatimaye wakarudiana tena baada ya kila mmoja kujaribu kwingine, akaona bana, hapana, kule ndiko kwenyewe kabisa. Sasa Uh, ah, ambaluti ameshindwa kuvumilia na kushea hii video baada ya moja ya wasanii wa mziki wa kizazi kipya kibela kumsumbua sana kupitia ukurasa wake uh, kupitia whatsapp na nini na hivyo kujikuta anaharibu ndoa yake. Sasa amevujisha mpaka chati ambazo alikuwa akichati na Enoch Kibela kama hivyo unavyoziona hapo. Hizo ni baadhi ya chati ambazo Enoch Kibela anambembeleza ah, mbaluti kwamba awe naye akimwambia kabisa atampa chochote kile anachokitaka. Sasa Davel baada ya kuzifuma hizo message akakasirika sana na kumpa kichapo kitakatifu Ambaluti ambacho kimepelekea stori kadha wa kadha kutokea kwa social media, huku pia zikimwacha Ambaluti ambaye pia ameshindwa kujizuia na kufunguka mazito sana kupitia ukurasa wake wa Instagram ambayo yamekuwa gumzo na yameacha stori kama zote kwa social media, huku pia akipelekea kuelekea vitu vingi sana kusema. Of course, ah, Baluti ameamka na hii story na kisha akaweza kuposti kupitia ukurasa wake wa Instagram na aliambatanisha na caption ambayo ilikuwa ikisema Enoch Bella, umenitibia umeniharibia maisha yangu na hii sio mara ya kwanza kukuambia kuwa mimi nipo kwenye ndoa na siku hitaji kabisa, lakini hausikii na ulichokifanya safari hii, angalia matokeo yake. Umesababisha madhara makubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa ajili yangu wewe ndo imeelekea mimi na mume wangu Devil TZ tumegombana mpaka kaingia kanipiga. Nimekesha usiku kucha hospitali napigania maisha yangu na mwanangu. Yote haya wewe ndo umesababisha. Hii ni dhambi kubwa sana ulioitenda Enoch. Tubu kwa Mungu wako. Kuvunja ndoa ni jambo la kishetani mno. Nitakulaani milele na sitosahau unyama huu ulionifanyia. Sasa Kutokana na maelezo yake, anadai alikuwa ni mjamzito na kutokana na kipigo ambacho amepigwa na mumewe, ujauzito wake umetoka. So lawama zote anampa eno kibela kwa sababu ndiye amesababisha ugomvi mkubwa sana baina ya Amber na mumewe Davil, watu ambao wamekuwa wakipitia vingi kwa pamoja, lakini sasa wivu umefika pale kwenye pointi ambayo uh, Davil ameshindwa kujizuia na akaamua kumpa kichapo kitakatifu, ili hali anajua mpenzi ama mkewe ni mjamzito kabisa, na walikuwa wakiexpect mtoto. Mind you ni mjuzi kati tu walitoka kwenye matatizo makubwa sana baada ya kesi kubwa ambayo ilikuwa ikiwa inawakabili kwa muda mrefu sana ya kuvujisha video zao za chumbani na mengi sana yalitokea, lakini Mwenyezi Mungu ni mtukufu, waliweza kuwa bailed out na wakatoka na wakaendelea na maisha mengine ya kimziki. Lakini sasa ndo hivyo, hili limetokea na limekuwa gumzo sana. Watu wengi wamepita kwenye ukurasa wa Instagram wa Mbaluti wakimpa pole na kumwomba awe mvumilivu, hatimaye kuvishinda vikwazo kwa sababu hii ni sehemu ya maisha tu, lakini wengine pia wamekwenda viral na kumtaka Ambaluti aachane na mumewe kwa sababu mwanaume huyu hampendi bali anamharibia tu. Tayari stori ni nyingi sana kwa social media na zinaibua stori kaza wa kaza japo kuwa sasa sijajua nini kitatokea next, lakini najua nikijua lazima pia nije kukujuza. Cha muhimu tu baki na mimi, subscribe, like, comment, lakini pia usisahau kushare kuendelea, kwa sababu kwa kufanya hivyo unakuwa umetisha sana tu. Kwa haya machache, nkikuaga sio mbaya, tukutane wakati ujao.